good morning, anche se dire più buon pomeriggio, visto che sono le 2 meno 20 qui in Italia. Mister, master, maestro? O oh, semplicemente, o oh, semplicemente, David Lynch, it's uh, December 16, 2021 and it's... Uh, It's uh, Tuesday here in Naples, 57 Fahrenheit, around 14 Celsius. And this means that è eh, quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite in questi giorni, in questo periodo. E infatti siamo appunto sempre nella media, perfettamente. Uh, today, oggi pensavo al fatto che uh, il, um, è un giorno in cui uscì Il Signore degli Anelli, Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, la Compagnia dell'Anello, a Londra, quindi proprio nella patria uh, di, questa, di, questa, storia. E um, invece sei giorni fa è stato l'anniversario della premiere del film, sempre a Londra. E in virtù di questo, tra poco, eh, cioè questo video comunque lo faccio dopo rispetto al video che caricherò, quindi beh, comunque ci troviamo, uh, caricherò eh, sul mio canale il video del prologo suonato da me, una nuova versione ehm, e poi qui inserirò sempre il preview poi eh, può essere pure che caricherò altri pezzi in giorni successivi domani, dopodomani, vediamo che appunto ho preparato uh, e sì, penso questo per oggi ovviamente altre cose scrivo in descrizione, inutile dire la grandezza e la colonna sonora del, il Signore degli Anelli, Howard Shore, pessimo compositore. Um, però appunto per quanto riguarda gli altri pezzi non lo so, sicuramente ne ho preparato, questo era quello più importante perché per me è eh, proprio il capo, una, una perla questo pezzo, ma sempre lo penso, il prologo, che si fondono tutti i vari temi che poi ritorneranno nel film, però qualcos'altro, altri due pezzi, due o tre, vediamo un po', uh, vediamo un po'. Anyway, as you just see from the window, today we have, we have, once again, those beautiful blue skies and golden sunshine and I think all along the way, tutto il resto della, insomma fin qua, fino a quando subentrerà la sigla tra qualche altra ora ottimo ah, solo accetto ah, ieri si può dire per quattro giorni consecutivi li abbiamo avuti Those Beautiful Blue Sky di Golden Sunshine Said this So from the mythical window with the colored curtain ah, veramente bellissimo oggi sublime nulla da dire and it's uh, green dollar shooter behind me on the top or air in the shot e poi non farò vedere le palle those beautiful giant fantastic and magical golden and white balls from the Christmas tree pine tree eh, perché ovviamente ce le abbiamo anche oggi those beautiful blue skies, Bull and sunshine ma comunque un saluto anche from the Tether Mythical Window with the White Curtain, the Grey Roller Shooter. And finally, from my Mythical Keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Eva, great to him, all the people, follow the channel and the reports. Sì, un saluto veramente a tutti. diciamo vedo anche qualche nuvola eh, un po' come l'altro ieri dietro il sole speriamo che non sia segno di cattivo presagio but as always we will see so again have a great day all these people and everyone too